3, 2, 1. ¿Por qué siempre contamos hasta 3? Es curioso que antes de iniciar algo siempre lo hagamos a la de 3. Es más, solemos decir que la tercera es la vencida. Pero ¿por qué no la segunda o la cuarta? ¿Qué tiene de especial el número 3? Veamos, son 3 los colores primarios, 3 los reinos de la naturaleza, 3 los estados de la materia, 3. Los lados de un triángulo. 3. Las dimensiones del espacio. 3. Cientos. Los espartanos en Termópilas. 3. Las diosas del destino. 3 veces 3 las musas griegas, y el número de horas, minutos y segundos en un día es también divisible entre 3. El número 3 finalmente es un símbolo de estabilidad. En algunos casos se relaciona incluso con lo sagrado. Nos bastará recordar el tercer ojo de las culturas hinduistas, la ventana hacia el mundo de los espíritus, pero tres, y esto es quizá lo más importante, es el número mínimo de personas para formar un grupo, el número de la amistad y de las relaciones interpersonales. Cualquier cosa en grupos de tres significa algo diferente o especial. De hecho, son tres las palabras que integran error de imprenta. También están las tres Rs, o los tres amigos que un 3 de octubre, hace tres años, tuvieron la gran idea de aventurarse en la red con un blog. Pese a todo, Solo dos fueron los elementos necesarios para la creación de este video. Alguien con una idea y las herramientas para crearlo. Sin embargo, al llegar hasta aquí, ha aparecido uno nuevo, el tercero y quizás el más importante de todos. Ese elemento, afortunadamente para nosotros, eres tú. Feliz tercer aniversario.